Merhaba Nasıl takipçileri, merhaba Android oyun severler, herkese merhabalar. Yeni bir bölüm videosuyla karşınızdayız. Yeni bir oyunda, yeni bir tanıtım oyun, e, pardon. yeni bir oyun tanıtım videosuyla karşınızdayız. Oyunumuzun ismi Shadow Fight 2. Gölgelerin gücü adına güç bende artık. Gölgelerin Savaşı oyunu ismiyle karşınızdayız. Umarım eğlenirsiniz, umarım keyif alırsınız. Fazla uzatmayacağım. Direkt oyuna geçiyorum. Sensei bizi karşılıyor. E, oyunu açar açmaz. Sensei şöyle diyor. Tekrar hoş geldin çırak. Sonların bedenini kaybettin ve yardıma ihtiyacın var. Woo. Bedenime sahip olabilirsin ama ruhuma asla diyor Sensei kısacası. Evet. Hmm. Şanslısın. Bu gölge sana bazı etkileyici güçler veriyor. Hada! Önce bana nasıl hareket ettiğini göster. Böyle. Harika. Ben daha dokunmadım bir şey. Ha. Şey. Ne çileci performans. Şimdi öğrencim Çenşi ile senin yeteneklerini görmek istiyorum. Çenşi. Alright alright. Hoda, Fight! In your fight! Şey, analogla pek oynayamıyoruz o yüzden. Hoda, Hiya! Tabii o benden daha atik. Kayıtlayacağım böyle. Run to in life. Fight. Keşke bunlarla da oynayabilseydik. Ama bu oyunu tabi e, bilgisayar üzerinden polis tek aracılığıyla oynayamıyorsunuz. E, oynamak isterseniz oyunun Türkçe e, şeyi mevcut. E, dil de, desteği. Oyunu tablet üzerinden e, pardon tablet veya şey e, iOS iOS'ta yok herhalde de e, Android üzerinden Google Play'den indirebilirsin Oyunun üstüne Google Shadow Fight 2. Oradan oynayabilirsiniz. Ee, bir dakika. Kameram çok tipsiz kalmış. Gelsin. Hı. Dediğim gibi oyunu şeyden indirerek oynayabilirsiniz Google Play'den. Evet, oyun kısaca böyle devam ediyoruz. Aa! Yapabileceğini biliyorum. Şimdi kendine bir silah bulmalısın. Kendin bir silah bulmalısın. Aa! bıçaklar. Hmm. Zaten başka bir şey alamıyorum. Ha. Ha. Hmm. Deneyemiyorum. Bu şekilde ölemezsin. Şimdi sana şeytanlardan birine meydan okumanı öneriyorum. Rings. Onu nerede bulacağını biliyorum. Haritanı seç. Yolunu bul. Rings'in yanına git. O da çırak. Çırağa çırak. Shine. Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık. Alright. Keserim ulan. Hada! Kalkacağım mı? Hava! He, klavye kontrol olsaydı vallahi ben bu oyunda döktürürdüm onu söyleyebilirim. Headshot! Woo! you were in your life for English. Yes, alright. Perfect alam artık. Suikastçı birliğin lideri benim. Benimle dövüşmeye değmezsin. En azından Shine ile yaptığın savaş eğlenceliydi. Görüşürüz. Vay sataşmalar sataşmalar. Bölüm 1. Yeniden doğan kahraman. Asla doğmadı. Ha. Merhaba, ismim Bey. Bu diyarların en iyi silah ve zırh uzmanıyım. Seninle çalışabilir miyim? May mi? Canımsın ya, tabii ki. Doğru karar. Söz veriyorum savaş teşkilatının hep iyiye doğru gidecek. Ben sana her türlü problemim çözümünde yardım edeceğim. Ve sana ilk tavsiyem turnuvalarda para kazanabilirsin. Her aşamada rakiplerin daha güçlü olur ve ödülün artar. Oo. Turnuva. Turnuvaya ne dersin? Gölge maymuna karşı. Alright. Asittir. Oba. Şamaykı. Maymun, sen maymun Oho. Tabi e, dediğim gibi mouse kontrolüyle e, ikisini aynı anda basamadığım için sıkıntılar yaşayabiliyoruz. O yüzden Tam boş sadece. Evet. Durmak yok. Savaşmaya devam. Harikasın. Ay çok tatlı kız ya. Turnuvalarda jeton kazan var. Lions'in korumanı yenmek için donanım al. Eyvallah baba. Çift süpürme. Ulan kullanamam ki zaten onu. Çift süpürsem ne olur? E öğren bari ne yapayım? Doja'ya git ve yeni bir hareket dene. Doja kim? Aşağıya bas. Ulan hem, hem ona basıp hem ona nasıl bak? turn. That's alright. Oh shit. Oh, <sighs> ah. That's alright. How to near? How to not? Fight! Oo. Oh Sen kimle dans ediyorsun be? Ağrıyı kapat. Ağrı ne be? Ağrıdakın etekinde Uçan güvergin olursam canlı o canım. Tabii ki. Tabii ki. Yok lan. Şimdi değil. <laughs> Neyse saniye. Ağrıdağın eteği... Neyse 12 dakika olmuş arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu oyun e, Android oyundan en fazla 15 dakika oynanabiliyor. 15 dakika oynanabiliyor dedim. Ben fazla oynamak istemiyorum. Hmm. Hmm. Neyse. Ee, Oyun bu şekilde arkadaşlar. Eğer gerçekten oyunu beğendiyseniz e, kanalıma abone olmayı, videolarımı likelamayı unutmayın. Eğer oyunu da indirmek indirmek isterseniz, indirip oynamayı denemek isterseniz Google Play'den Shadow Fight 2 yazarak oyuna ulaşabilirsiniz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Ölmezsel kalırsa bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.